netutunuulira bannayuganda abakuba ebituli mu appointment ya nabbanja tusooka ne tumubuza agundi mm. mm. mm. musemujunganda yavuddeyo nayogera nagamba nti omukyala nga nabbanja mm. tasobola kubeera md <laughs> tasobola kubeera md tasobola nakulira yadde zino kampani za kasasiro nagamba ye tasobola namugamba nti sirika nakolaki nasirika mm. nze statementi eyo mm. nagirabyemu kati awo gender superiority <laughs> <laughs> eh, eh. bulijjo ba prime minister bonna olaba we've been with the vice president atamala googera olaba naye nga ye bulijjo temumugamba era tubae tumwogerako tubae tumwogerako <laughs> ate olina bwokalese naye bamugjeko teri ategedde nti yavuddeko abalala bonna bavuddeyo ne boogera jetamala googera omu bamwagala ayogere mumulinde mu taimu mm. ye mm. mm. ng'asanyuse naye gwesebo because they appointed woman buli omu navaayo nebatandiagamba nemumala googeraalot of demina statements including the lord mayor lord mayor nze nganze he disappointed me nabbanja yagenda okubeera lead of government business amazzi mm. eri wagenda kubeerayo mpuuga mm. Eh? Mm. kubanga nabyo oba osimba linapu nti wewapima bwoti nga nandisa okwogera eh? kakati ono nga byayogera mpuuga byakolaki byaddamu wali omuntu ayogera ebigambo naawe nonoonya nebyokuddamu nebikolaki <laughs> nebikubula wali ogo baambye nti moses ali nti waliajaaokwogera musipiika mm-hmm. nasigolenga bakiraka mujeeko ebizindaalo munaatuuka wakati neyerabira kyabaddeko mwalalinga kati mbuleti miggo <laughs> outside and I talk to the what? To the minister concerned. Kati munamu kiliza na afuma. You really kati nemufuli ya dara obukulembeze. Kwa mwe museve. Kakati ono, yabade museke azemu cabinet. Kadaga. Bali museke wapanga. Ono nabanja tali iyo. Vice president takulachi? Tali iyo. Nao rajilambu, wabira okono. Bawa, aba, ebebi febi soka. Bina kuba babereri. Nibada abulia nti ah, kati kino twategeza okulwe kibina kyaffe bwe tubwe twagala okulachi. okutambula kakati ate babosi b'ekibina bali wansi eh? mm. ate abatambuza gavumenti so nogiraba ndikwa bebabirina okuba nga bakwipa ah, ah. sigwayagala mwa m7 yakuletedde ttiimu nungi eh. yalesa ttiimu egenda kutebera ye kakati bagenda kumala olutalo <laughs> mm. nga buli omu akolerayo mwa m7 ayagala bakolera ye mm. kubaako abalabi baffe abalungi abeekumidde kwa crich media uganda olunaku olwaleero nkyaziza abantu ba mirundi ebiri ninako omukyala emekete mu byobufuzi n'omwami eŋwaŋuli mu byobufuzi naye nga tetunagenda wala bannange bannauganda bannange o abantu mwenna twekuume ekirwadde kya covid covid gyali covid is real covid atta covid atambula kati mbasaba tukeeping social distance twambale masks nze ndi wano sitaddeko mask naye bangema n'omwami gwentudde naye wano mugeme ne jowani bamugema kati fe tuli safe era ebintu ebisinga ebisanyizo tubikola sanyisa okulaba jowani ku mpeewo za acrich media uganda sooka obuuze ku balabi baffe tulyoke tweyongereyo abalabi baffe balungi aba acroch media sanyisa nnyo okubalaba mwebale okuwagira ah, mwebale okuwagira programu eno mwebale byonna byemukolera media house yaffe ah, ndowooza omukyala mulabira ddala kala mugiraba mumanyi waagwa sijja mumwanjula mumweyanjire oba mumulabe ekyo musobola okitegeera mwenga mmwe abalabi baffe ku saidi eno ndowooza era kala zo tuwaze twetegese kyoba olaba nti nze ndi mukimuli saidi eno kala mugiraba ne saidi eno kala mugiraba bwogamba nti oli mukimuli obeera wagundi waki mabikke bagita ni SDP ee bebaka muli ino mubaka ha a nedda tayina mubaka ne nza wanti limu bomu ha muli mune amabike mami harold uza kolebe anja ah, kula musa na fe wetuli mbuwambe nja kula musa na uganda nokubasasira mubuze dakika budakika okumanya wajo nakolera obusibo bwe nakwana mwebiri <laughs> kakati joani bawali begomba empigi kali joani mbwa atwesibako mbuye mbwa ajja kubuukanga ne faini ya mitwalo aga abiri okusalalo okujeemu kakati salawo ogenda mu mawokota oba osigana ffe bagenda okusigala eh. eh. kale banne bajoani abalonzi bajoanikale eh. abalonzi bajoani abemawokota <laughs> musaleewo gye mugenda okukolera obuwambi bwammwe nakwana mwezi mubiri gyogenda obukolera nze obwange ŋŋenda bukolera wano kampala ffe batuwadde kampala metropolitan kampala wakiso mukono kati awo nsobola okukolaki ffe yeziro grazingi yaffe balina akatala ke bakozeeki mm. naye nga babagee bannanga obulwadde bwakaaye ate obulwadde banketuge bwa bbeeyi nawulidde abantu abatuwa ku kitanda eyo icu miliyoni ssatusatu simayi wabwe omalamu ennaku ekkumi miliyoni asatu ogalina oba oyina kapoloti mweziva ate abasajja tebakkiriza baagala waakiri osooka osibeko so mwekuume ngaaga esocial distance mwambale zi masiki munaabe mu ngalo buli dakiika asatu obwo buhaaga bwammwe mubukole ki mubuyimirize bukiisikiisi bwe mugenda mwepeekinga mubikole ki mubiyimirize tusobole okwekuuma tulabe ennaku ezanamu ebbiri we zinaggwera tube nga tuli banamu otherwise embeera etiisa abantu bafa sisuubiramu bukati luli mwabuuzanga ndiwa makaija oyinayo gwomanyi omulwadde hmm. kandi oza buli omwa ayinayo omulwadde gwamanyi ee eh, buli omu ayinayo omufuwe gwamanyi hmm. bweoba tonnamufuna tomulinda kuba nauganda mulina ogwo omuze mwagala kusooka kulabako yaayo tolinda oyinza okwerabira ku ggwe hmm. nga waya zikuli muki bulago e tetwagala okulenga ekizampo saagala bulwange bukendeere <laughs> saagala wajjuwane abantu bajjuwane nga baavu <laughs> obulwadde bunaabagwako buyinza obbatta eh, kati abantu badduse bagende ewammwe eh, anti kampala yakaayi mbu bagenze hmm. emawokotamwe mawokota ebala emmere bayisemu buyisi bagambye eh, <laughs> mbuwammwe terina ddagaligema fiwafiwanwetoolwanokakali numbekemukono Ah, omulabi waffe omulungi hmm. ah, abo be bagenyi baffe obolunaku olwaleero ndowooza mbawulidde bulungi naye nga tutandika njaga tutandikire ku bifo omukulembeze w'eggwanga beyaga bye twogera ku kabineeti olwonno naye njaga tutandikire mu kibiina kya fdc nga tetunagenda ah, tandikira mu bakyala <laughs> Joan oyo mbwayagala abakyala ali ku nsonga z'abakyala oh! <laughs> ne mamange yagambye maama olugambo terubeere mu kabineti nemugamba maama gwokyogedde kandi joan yagambye nti kundi yakwogeddeko ala munemisezi basanze omukazi boosi nono boosi ate ne boosi wabwe boosi kati bagenda okwegira ogenda okulaba fashion show <laughs> Ah, mukabeera yamwami museveni mm. akagatoya kajewa akaviiri kakozebatibolya eh? bamanyi sente zebafuna eh? naye nze nga nze bwogamba nti nno kukyabakyala eh. waliwo factors nyingi nnyo mm. zetutunuulira kajja mbadde njogeramu naawe netutunulira factors performance delivery ezabakyala mm. okiraba naye ate netubawo ne facta eyokugamba flag eyabakyala this time tugirabangaya eri widely cast hmm? okitegeera nti wetuba nga this time tulina omukyala vice president omukyala prime minister mm. n'abakyala baala bonna mu health deputy wa deputy minister of education first deputy prime minister eh, a very highly skilled abadde mm. mu eh. palamenti as a speaker mukitegeera mm. for years olabira ddala nti nno abakyala bano we bataba selfish mm. really mm. nga bategeeza kintu mukyala kyekitegeeza me now as a woman activist mm. okiraba yeah. bwe ntandika ekitunulira mu perspective eyo mm. give a tick mm. nengamba yes this time abakyala nabo bajje ku front mm. katulabe flag yaffe we raising mm. nga tulina abakyala banaffe abagitukwatidde do we have value addition appointment z'abano zigenda tuwako value addition as an ordinary woman asigadde eno okiraba eh, abakyala bano banavaayo singa banasigala bokka ne basigaleyo mu frames zaabwe bongabo ne benjoyinga essi zaabwe gundi zaabwe you know eh, kijja kuba nga kitukoze bubi kijja mm. tumalamu amaanyi mm. nasanyukidde nnyo omukyala edith nakalema mm. okuvaayo mu esi n'entebe zetolola waggulu nakkako wansi mu taxi mm. park mm. n'ategeera abantu engeri gye babadde eh, eh, gye babadde banyigirizibwamu mm. extorting a lot of money taking advantage of covid-19 to hike the transport fairs mm. wansi eri kyansanyusiza nnyo nga mulaba azze ku ground kati kye bayite obuweereza mm. ekyokujja wansi n'otegeera gwe mukyala mukyala muno bakyala banno naweesa akaana mm. mu maaso waliyo kino bamusaba transport wa mitwalo kumi na musanvu wabadde asasula emitwalo etaano exactly mm. so kati bwe tutunuulira mu perspective eyo mm. position y'abakyala we give a credit then netugenda ku nsonga endala eya skill they really skilled mu posts ezo ze baabawadde can they run those particular posts nti oba osinga oba oliawo singa gwe twagambye tino first deputy prime minister mm. singa babadde nga gwe bawadde nti ye prime minister ne bamufuula dde ono oh prime minister ne bamufuula deputy mm. obaliawo walibaddewo nyo tumakiwahala mu bannayuganda mm. eh, naye kati bannayuganda bakuba tumakiwahala naye nze ndowooza mm. abantu abamu ndowooza tubajajinga nga tubadde nga tetunnabategeera me i chose to take time to understand this lady mm. i believe in giving someone a chance mm. ndowooza nti no buli muntu webamuwa omukisa if that person is a performer they will perform. So what you know, the profile Yenga was a performing. She's been a deputy uh, eh, uh, eh, eh, RDC, mm. she's been an RDC, she's been a member of parliament. Mm. A performance been to be nyo nyo nyo. Exactly, name health sector Najja mm. Okulaba Antino. Uh, ayambako she lends a hand naddala mm. mu district ye erijabaddaava certificate of attendance certi wanje certificate of attendance attendance enzigaba ahagozigaba <laughs> so tebagiwa muntu byakoze mu semina eyo mm. bagiwa yazze mm. kutuula buku mm. kubanga bwotulina omanyi profile yauganda ekusesa mm. bakubulya muntu bifo mm. byabaddemu mm. byakozewe tebabikolaki <laughs> okiza nti gyeriyo bateriyo agigwana oba tagigwana <laughs> <laughs> alimu atendensi <laughs> ajigwana watajigwana hali <laughs> mwatendensi kwa nti no mm, mm, ajigwana mm. so ebifo ebirala byonna byonna ebisigadde simanyi oba your question is particular on these women oba generally Uh, no ekibuuzo kyange kiri nti twagala tulabe president museveni yalonze abakyala mu bifo ebinene era ebya waggulu naye ate engambya zitambula mu bantu baga nti abakyala bano moso prime minister nti tajja kusobola kifo ekyo mm. mwamikeja ngambe tuyandikire ku bachala mwamikeja lwacho ngambe tuyandikire ku bachala kandi onamu wanu muli majority mm, ante tugadde ensonga ya mwetu so mbadde ensoma omuntu nga mba eh, oli na nakola reference na gamba ntino abagala nabaina nyo phrase gamba ntino love me for who i am mm. njagalanga bwendi njagalanga bwendi but the question is who are you yeah. huh? can you you even yourself define yourself nawe so okweyagala <laughs> <laughs> ah, ayagamba can you love yourself <laughs> hmm. nawe walogolanga naye yete nagamba musajja yanjagadde yesibiddeko bomu hmm. kakati bwetudde emabega hmm. ne tutunuulira bannauganda abakuba ebituli mu appointment ya nabbanja tusooka ne tumubuza who are you mukyala nabbanja ah, ah. oh, the one questioning ona criticizing mm. the okitegeze uh, the mm. Uh, critics mm. osoka mm. no mubuza who are you kati especially noise since nyo kubera ku social media mm. mm. i would listen to the to the prominent political analysts mm. ngabano bakaija uh, bwe baba nga baina che bogera ku nabanja agundi kusemujunganda yavudeo na yogera exactly. nagamba nti mm. omukyala nga nabbanja tasobola nakubeera mm. md mm. tasobola kubeera md tasobola nakulira yadde zino kampani zagasasiro nagamba ye tasobola namugamba nti sirika nakolaki nasirika mm. nze statement eyo nagirabyemu kati awo gender superiorityesnagirabyemuuerity bulijjo ba prime minister bonna olaba we've been with the vice president atamala googera <laughs> olaba naye nga ye bulijjo temumugamba era tubae tumwogerako tubae tumwogerako <laughs> ate olina bwokalese naye bamugjeko teri ategedde nti yavuddeko abalala bonna bavuddeyo ne boogera jetamala googera omuba mwagala ayogere mumulinde mu taimu ye ng'asanyuse naye gwe sebo because they appointed the woman buli omu naavaayo nebatandiagamba ne mumala googeraiodmayor mm. lord mayor mm. nze nga nze he mm. disappointed me lord mayor yali badde arespecting omukyalo ono yamwadde ekitiibwa alina statement ngeri oli mukumwa kitiibwa ayina engeri gye yamwiseye kintu kyebyo byebiki ebyo kati bwegando sakuvuga akagaali mm. mbasikwisiza mu maaso akagaali eh. anti atimaireva era akagaali sikyandi nange ah, mbasikwiza mu maaso mm. naye mbange ntosa kuvuga kati <laughs> kagaali ompesezaamu amaaso eh, ntiakati ah, ah, bwogamba ntibwogamba nti nedda bwogamba nti mozesaali mm. tasa kugoba mbaata ate batasanasamba mupiiraaye obayogedde kituufu eh. kubanga enjogera y'abaami bano eh, honorable semuju wamu ne lord mayor hmm. balaga nti omukyalo notalina busobozi mu kifo ekyamuweereddwa hmm. naye kyagala okuga nti hmm. president museveni yagenza omulonda nga yetala busobozi buli munabbanja she has been his representative before ekibaale eh, omuno yabeerako mubaka wa president in those districts mm. there so kitegeeza yagenza okumulonda ngaamulabyemu seed of, uh, of performance and capability nomwaya museveni yage yalonze eki yagambye <laughs> yalonze eddiini mm-hmm. n'alonza regional oli gyava mm. n'alonda ne tribe ebintu ebyo mu ebyo temulimu kigambo kitegeeza busobozi zona address mhm era wali adine zimu za tumanyi zona si andi agambi zona chi address mhm ijayo chi nenze eh? nzikiza nti omuntu alina mu kudini ah nenda omanyi nenda andi kare abantu nenda omanyi mutunulira ebintu ebyo mm. balonze prime minister juzi go babu mu parliament yawo nga beegaana bwegaali okukkiriza afuuke minisita mm. bannanga omuntu wange mumuleke muntu wange mumuleke naye akoleki atulireko awo kakati bagamba mu omuntu akasange kamulema ate bamuwa eŋŋanga eh? kubanga olwaleero bw'otunuulira nti nrm yeyina obuyinza nrm ngaeyina obuyinza kibiina kya byabufuzi ekiina seeke naye mwami mufusa ekirungi yabategeezezza mbweno yalonze kabineti ye nga talina gwakoze eki gwe yebuuza kyova olambu alina ne mukwano gwe gwe yabadde yeerabidde naamujjukira mbu erinnya balikole ki mm, baliteekemu kubanga ebibiina bibeera ne hairak ne ziranka kusooka mm. gundi yasinga gundi naddako gundi naddako gundi akakundi koyinza okugamba akatwala enane bagita seeke mu m7 gyali kyamaani erina ba vaisi omuli ba kigongo omuli bakadaaga omuli ba kiwanda naye omu ku bavaisi be hmm. abatulya okusalyawo ekibiina hmm. ate deputy prime minister mubasa andiuliriza mubasa lya weri kubanga katono nnyo eh. kuma uli gatufu na gomunda don't you think it is role of pride that she's on that position olowoza kumanyi gaba tali and and kati chemokola position hizo nazo nazo ndi mukugamba it could have been and pride and walwe ebintu ebiswaza mm. obanga ekintu cheta kuogeryanga eyetiserimbe jebbi okimayi mm. eh oyogera binyi gaya onono kumula mu mbejja kubanga omulaba ali age omumbejja alina kubeera beautiful <laughs> eh? onno gwolaba ono mumbejja yezalwangu mm. onozalwangu eh, kubanga mazima ogundi mukyala bagwe efaki yagamba mu politics mbwalinga kubeera musajja wa mukazi mm. nti bwoba weetaaga okunyonyola muntu ono mukazi then there is a problem mm. bano wemulaano betunde nabo bakyala mulimu abantu eh, abamu katileka hey. Eh, sorry yes uh, no if you say uh, ah, amanyomera sorry amanyo muchala wa nupu ono eh. hmm. sauda madada hey. mm. mai sauda madada wa musanga mbiambalo byozo hinzo kubuza nti musajja oba mukazi kandi baita kya kula sajja ero bala bakola ki <laughs> bakogerera ero la ro ibintu byakula ngasibi akiji nga sibya kikyala yezi yezi nga sibya kikyala <laughs> olimu nga sibya kikyala mm. so kyenne mukugamba nti oli yali subidde abaseke bategerera ki pate mm. so mbate ya pate bali badde bali yao mm-hmm. timu ya mweso kaje baita timu ya mekasandali mm. ugame tusamba ne Kenya twagala kugopa mm. osoko yo fast 11 mm-hmm. bibasoka ki mm. nugama nuguni onuguni ya fair single soka ya fair yes ana ah, no ni muku no chene bobanga dala oinachi omulimo go yagala okukola nze nzikiriza nti omwerezo omutufu tagana anenda agomandazi ndimukugamba teri, ah, ah, ah mhm. ndi teri. Mm-hmm. ojja kufuna omukisa ogijoyo wane makerere ononye wabasomesa ba political science abamane babuuze mm. mbu ekintu ekyo gye kiri mm. ng'omuntu wamwe asinga ate yali emabega edeputy ate oluusi n'ebyemyaka bijja tojja kuddira nga ono wa myaka asatu mm. eh? nedeputy we wa myaka ataano baithe tebakukkiriza ne mu makaago okukozesa hausigaalo akusinga myaka nibannaniabaanira walio wootuuka ngaolina kyotyo mukola ki omugaaayetagawite anti eh, naye omuntu mukazi ngaalinga maamawo mm. yali makaago golagira gwenga toze okuse omanyi waliwo omusajja mm. yajja nasanga maama wange ng'ayita mukulu we baaba mm. eh, namugayikale mazima go baaba womwyita ki baaba neeza owange tampita baaba namugamba a ah, ve ewuwe eh. akwite baaba nga okola wuwe age nti baaba jangu oyere wano hmm. eh? naga nze baaba wange nemba siina sente mpa hmm. naye akati gwe ate mutowo yabikola ki yabikola ngaakuwonesere you can't be baaba kibaita baaba hmm. oba oyina byokola ki byosingako you run to that person yes eh kakati ono eyabadde museeke aze mu cabinet kadaga <laughs> bali museeke bapanga ono nabbanja taliiyo vice president akola ki taliiyo naawe olwagira mbu wabeerako ono ebyo ebifo ebisooka birina kuba ababeereeri ne badabula nti akati ah, kino twategeeza okulwekibiina kyaffe bwetu bwe twagala okola ki okutambula kakati ate babosi b'ekibiina bali wansi Eh? Mm. ate abatambuza gavumenti so n'ogiraba ndikwa be babirina okubanga bakwipa mm. ne bajja ne baleeta omukyala abadde ogw'amaanyi mu kibiina mm. sekutare geno kasole lumumba n'omugamba minisita mu ofiisi ya prime minister akola guno wanagula betugamba batambuza empapula prime minister bw'anaaba taliyo ali bize ono gwasindika omukiikirira just the other day abadde boss we Eh? obakiberamu eh, eh, eyo beef katono yankoze wat akati olwaleero singa bayita prime minister emakerere mm-hmm. natasobola kujja mm. nasindika kadaaga kadaaga najja naga bannange prime minister mm. tasobodde kukolaki omanyi nabaaga nekajja kankubuuze abantu bano appointments ezo bazibakaka agamba eh? there is a mm. problem in this society mm. nti omuntu bakudimootinga mm-hmm. nosigala ngaokoze eki ng'otudde mm. nolaba oli n'abeera mu kifo abaa ne bajja nga bamwyitako olaba management batugamba nti omukozi bwe oba tosaamu promootinga mugobe mm. after some time baina miaka jaka yesu ngomwado nga ngondo amazana ne miaka 10 abala bibaje bamukola ki mm. either muna mwango organization temusobade ku improving amuntu mm. bwembade musa ku improving temusa mukole ki mugobe mm. nebo otukanaga ononga bagantu ono yasinga obukadde wano mu organization eno ne yasinga kufuna musala ki omutono ate yasinga kifo ki ekyo kyokka kyokka kyokka ki motivating mm-hmm. nekirana ekigambo kibaira insubordination mm. subordination omuntu ogana okuwa ekitiibwa mm. mukamaawe kugukona kaka jano bine manje kama M7 mm. fwa basinga ya police ga Eh, police na gotero bira be obira eh wala una kulumono na kulumtu azanga nti omwana ge anaga mantichi nti ngena kulopewa kafande ka wesinga ka wesinga nafa mm. naga that boy who stole ranks that day eh, you know that chi that boy eh? mm. onakulumutu aliko mu musango mu okutu waka 2 gumo mm. etugena eh, mu court omusajja eyali akulira polisi ye kasangati mm. bamuitanga uh, SP mukite nga ina jinjeri mm. dimu nga amaze mu polisi emyaka abiri mugumo eyali DPC wa Kira Road mm. bamwita James Ruweza nga ina mayinjaga asatu nga akamala mu polisi emyaka age esatu mm. kaso Daudi Mpanga nambo yasoka nabuza oli mukite mukite what is your rank na ajogera mm. how long have you been in police 21 what yes yeah. eh nekisinga kugundi ki mm. kakati oli bwajja mm. namubuuza james ruhweza what is your rank mm. i am the dpc of what kira road ntwala police park eno yona yona mm. ntomaze mu banga ki mu police emyaka mm. e, e, esatu training wajimalake miezi mkani, miezi kumi na mnaana. Nga rio waka mazewe miezi kumi na eji. Kakati nga boss, <coughs> wa maze miaka abili mwogu. Mwogu. Kwa bila nursing experience? so kati ne wano mu uganda bikoze ki bizeewo olwakale ke bagambye bebayita bati ki babayise ba disenancy resistance what ame abaana babaki babali honesi limubeera mu buntu gwolowooza mukyala kadaaga abadde sipiika mukyala kasule lumumba mukyala abadde kifwipu mm, nankabirwa mm. bwe batunuulira namayanja mm. naye baba baitudde mukene ebbali balaba bosi waabwe anigamba eno nga balaba tanajja eh, eh. Eh, balaba bosi waabwe okimanyi nti omukazi yenna yenna uh, natural bo bayisaamu abalala ah, ah, amaasonenda kalini mukugamba <laughs> kabere kabere gundi rugedya muhozi ani gundi jimuhwezi mm. kakati olaba bajimuhwezi abo nenda kabere mhozi esaali abadde nga olusi nga mu palamenti bagenda kozesa superiority complex anti kyendi mugamba kati eh. anti kyebagamba bw'oba oyagala omulimu gukole mu organization mm. emyaka olina ogirowoozaako obuyigiriza obulowoozeeko experience ogirowoozeeko ne other what skills abantu obawe omuntu abakulira mm. ndi muwagizi wa mupiira mpagira ttiimu gye bayita manchester bagamba mbwekimu ku kyaleeta obuzibu mu ttiimu yaffe okupavanga bweri omuzanyi eri yakatukanamu oba kapiteeni tiimu nekyankalana eh, akati ono yava sema mu lechester mm. yakola ti akati mm. tebogera mm. yese eh. wakira abenga yabasinga okusama omupiira agamba ekimuweseza eh, nga buli omu amulaba yabasinga omuntu ono weluba lusaniya lwa pirawo theyve been sharing it Yes. She's not a stranger in NRM. And yes, not a stranger. She's been part of yes, them all uh, through. But has she been the best? I may not be ah, able uh, uh, uh, to another, examine uh, no, no. whether... Uh, no, at your experience, mm. kubanga, chirunji, mm. amanya gerimu doge akure. Sima chi? Sima kadi? Sima pia? Sima pia. Gona machi? Mm. Kubabu, lomwa lo taga ino aga agundi akura chino, mm. chomu manyiko. Mm. Olomwa, kubaga baga manakabiru, waga, mm. she's a no-nonsense. minister of defense biki biki eh, eh, eh, biki bagamba gune kasore rumumba ne bwasituka kuogera mm. kubanga kati olwa lero omugambye nabbanja yagenda okubeera lead of government business mm. eri wagenda kubeerayo mpuuga mm. kubanga nabyo oba osimba line up nti wapima bwoti nga nandisa okwogera kakati ono nga byayogera mpuuga byakola ki byaddamu walio omuntu ayogera ebigambo naawe nonoonya nebyokuddamu nebikola ki <laughs> nebikubula walio ogo baŋŋambye nti moses ali mm. nti walio bajjanga yaokwogera musipiika mm-hmm. nasigolenga bakiraka mujeeko ebizindaalo munaatuuka wakati neyerebera kyabaddeko mwawalinga kati mbuletimigo <laughs> outside and i talk to the what to the minister concerned kati munamukkiriza n'afuluma luyale kati nemufuulira ddala obukulembeze gwamu m7 kuno yaleese ekyokulabeka obujjo kyentera okuwa nti waliwo kampuni eziri mu amerika kali yawadde walmart mm. ngaesinga obugagga east africa kati erimu ensi musanvu eh. kampuni egi kakiba mm. kitegeeza kalolawooza nti bw'abanga ono omwana alina akaduuka akatono alina abakozi abatono afuna amagoba mangi okukola ki okunsinga otandika okwebuuza kiki kyakola ekikola ki ekinsinga kubanga bo kyebakola tebateeka muntu mu kifo kubanga nti oli mukwano gwe oba yasoma naawe olina kubanga olina kyogenda okola ki aha okugattako najja nagamba ani ceo ne banoonya ceo nga mujja mu kampani abuuza kuba aba obabeera abuuza teyabuuza kampuni meka zootambuddemu mm. bagamba oyo kampuni yagenda mu kampuni gye bayita bwe bati eh yagisanga ina abakozi batano bafu ya 10 yagisanga ina emitwaro 10 neweza million yagisanga ina market share bwete no bale byo ki Eh, najja nagenda ku tv gundi abantu sije bali basinga okulaba nebanga yesi eh, nti byogenza okaga nti kitegeeza naffe olunamwe bweti kyajo nanoonya vice president nebanoonya vice aga moyo vice abadde gunaga nti aha tunoonya kitunzi waffe oyo kitunzi wati yatunda product bweti nga si yesinga obulungi n'agifula esinga obulungi buli omu n'agigula akati ebyo ofinance mbwoyo akati n'asembolinga ttiimu mm. nga yesinga ki obulungi ne kati omusajja yagenze n'akulondera kuno omulembe gwayi siti nanoonya dokita wa injekita injekisoni <laughs> ngaebizuya kati byosawo mubuuzako bya covid, COVID eh? tamaina guno muzindalo lwaki guno gwe takola lwaki guno gujirawo kirwa kya kamera yati kakati mu kozeje kakati mu kozeje kulana nge chumba desi chimanyi nti bajita wind shield ze ah, ah, ah, manyi <laughs> akagundi kalabika <laughs> kagana bigambo kola ki kabika ku muzindalo <laughs> kakati nganze go bwade ki mm. alendo nga musinga no kwai sit mm-hmm. tamanyi sima pixels mu kamera zimu ze singa mm. tamanyi sima megabytes no singa tamanyi na masimu bamugambo yo nungi oyizo musange simu yaji kozesa ki ngagikozesa kukuba whatsapp facebook email tamanyi birala byekola ki byekola kati gwewadde ki ict gwewadde ebyobulimi bukugu kyembwobulimu ki bwakola ki bwalina bwewadde akulira ebyenjigiriza ebyenjigiriza bwokebera kuye ategera ati ebyenjigiriza eh? nogamba nti bwetuba tuvuganya ne kenya naki nti nange nfuuke ki wolumat mm. kakati ebyetugamba nti bwogamba mm. ndiki wabwoleeta abakyala waliyo abakyala abalungi nga ne bwaba anti nemukugambayandibadde nabbanja mu high profile figures female high profile figures in this countrynendakati tugenzemu enrm tetufuluma eki olaba omukyala gwe bayita kase lumumba mm. mm. abakumaa prime ministerno si fanatic sigwayagala <laughs> mm -hmm. yakuletedde ttiimu nnungi mm. yalesa ttiimu egenda kuteebera ye kakati bagenda kumala olutalo <laughs> mm. nga buli omu akolera ye mayima m7 ayagala bakolera ye nga bwagamba nze nkola byange nabikolaki kyovula yakugambye regioni zimwagale nanoonya aba regioni kati yagenze mu buganda bonna bonna bemwakuba ebigo bonna mm. nankabirwa tebamukuba ekigo mm -hmm. namuga wuyo muwadde Jesse Muyingo tebamukuba ekigo wuyo muwadde gundi eh, ndimukugamba mm. kajaga region eh, mm, eh, mm. akati najja nagamba ha bateso bano babadde banumbye nga bazze namuryat nabo wa deputy speaker <laughs> ah, ono mukyala ah, ah, anita amongo nabo wa vice president n'aba foreign affairs jejodongo yabawadde simanya ono gundi ono bua naba musekeru yeso eh, warogo baita obote yabawadde abantu musanvu mm. nabawaki mm. bwatunga eh, olanga ebintu byakola ali mu political psychology kubanga real jejodongo tubaye tumanyi bintu bya security na magye mm. kati foreign policy yaffe ya uganda tugenda kulwana naye nanti anenda anenda anenda kyaga ana ah foreign police <laughs> ani foreign police eh baya yugana echi nensendala eh kakati bwetunulya mm. byetwagala okufuna ebweru mm. nkonagana fe ya kisirikale kubanga ekifaananyi kya kabineeti mm. kyekiraga kiki kyemwagala okola ki eh, kakali bakitegeeza mbu wataddeyo omuntu kati waliwo omusajja agibaddemu nedda gundi ono oriemu abadde deputy mm. abadde mm. state mm. oriemu buli ajja musango bwa state oriemu buli ajja naye yakola ki anti ati kati kati ateba kugamba mbu ate mbu <laughs> emirimu gyennyini mbu yagikola oriemu oriemu kakati lwaki tomusiru kakati bobaami bwa eh, bataba kumwerevetinga mukyusa mm. omutwala awalala naye ye buli abajja kati nabeera nga tayirowoozaako n'olunaku lw'olumu ngenda kubeera minisita ye abeera ki kituli mugamba nti tebakoze ebintu kuba nakugamba ekintu kimu yagerakyegamba kukazibwe omuntu mm. abakyata balese nti kubanga nedda eh, ekimu nekya nti gwanu nti abakyala mm. mubera submissive mm. mujamuwaki anedda mbera submissive mubanga kyemwagala mukifunye kubanga jabibawa makeup ajamubawa ebyokwambala <laughs> jamibawa nebiki nabateekaawo nama muri majority kubanga ebadde constituency ye okuvedda yembo abachala ki bawagira mu 7 abadde ngati baba abachala bamwe bawadde ah ekyo kubiri ambitions za abachate zisera ku shootinga ki wala really ndi mukugamba ndi mukugamba let me tell you ngambi abachate batera sigeyote eh? they don't ole elebika byange bikereza ngambi eh? tebatera kubera ki abakyati tebatya na kuagala kulivula bakama babo You, are you talking about the, the word women betrayal. in leadership? Yes, yes betrayal mundi ndo mukyala ali mukuskiming. Mm. Ba aba uh, skimu zibera mbasa. Owe kwa zechi kati. Ah ah. Eh, Owe kiti wasichi ya kwa zechi. Yali And that yatu skimming ndi. Eh, ah ah andi yandi ye afurumie. Andi ye afurumie. Is that not betrayal? Yes, and and you are skimming against. Mm, okay. Skimming against. Skimming against. Ndo mukyala ba kupangira mba kuje era bagata ah, mukyalo yali mulo akula sajja era batya kuya uniki ndo mukazi omulaba simwangu simwangu tunulira ababa abasajja babanne ono musajja gwe bakuba katayimbo yali ani owa maje ah, ah, nedda bade mekulimba eh? dwarusi ya mutta oh, dwarusi ya mutta <laughs> abamutta ba dwarusi ya mutta kubanga mukazi we yagamba bawe gwamanyi mm. teri mukazi ayinza mukuba mukwano gwe meja jeno kahindo tafire mm. ne mukodomiwe meja jeno mugisha muntu batuukawo tufeaga mm, kubanga bwe kooti yali yesise omulo lwakusika neyesaawaneabeera wambuse ngendwasise nagamba mm, omukazi mbu yamusise n'omukono gumu ngaomulaba gukuba nagatiri mukazi ayinza kolaki kade bamanya nti waliwo abakikoze kakali nebamuleka ku siini yabakolaki yaba yetikka yaba obuzibu so kakati golooza alupo abakazianedda ng'alina bakikolera ng'alina bakikolera basobola bwa mbega <laughs> era baga teri mbega lefective nga mukyala kuba byonna ebyetagisa abikozesa But Mubambeger also was skimming. Ah, ah, Mubulira investigation and skimming against katu, those two complimentary each other. Kato kuchie uunya. Mm. Omuchara, first president ya Assembly kubeda wa Uganda wa amanyi. Yari muchara. Ani kazimu. Special za kazimu. Mm. Yari ah, mm. vice president nga lead of government business mu parliament nga minister agwe kawicha. Buyabu mujia ko. Mm. Guyabu webe vili na yu mujia ko. Mm. teyali mukyala anti mm. ng'amanyi nti mm, bw'omwa okubalira head of government business mm. baminisa bonayo aba abafuga ngaomulamulabaki bwomwanamugyako ah, ah! <laughs> naleeta omulala era natabye kubulaki kakati yatuuse nakimanyirabukenya eh, eh, eh, ah, yajja newaddirawo naniki kati onaabaddeko ebyo takibawadde nga babeera vice president kusoma birango byamuki byamukuru yafiridwe ejindi amsindise ki kakati goroza kakati olwalera bagenda kugamba mm. alupo wa manyi mm. kati agenda kubako byamukola mm. kubanga amanyi alupo mbirozo bye kati buno bwe bwa president bwe naye nti katika ijalabayo today you submit to fdc as the party yes. you profess fdc yes. you love fdc yes. you love power yeah. you love ah, i don't love them <laughs> Eh, I support the team. You support the eh. team. Olwalero mm. singa baba necha muche bakoze kacha ne bakuyita to defend them. Mm. Toyinza ba defend No I I I give the defense of the party. Exactly. Ekwa mbandi defending image yaji. No singa na kazi kwa kasi mu bacha badako la nono nankabirwa nga bamugamba mu 7 ajudde bisoto na bagamba eh. nedda banyabo. Sadolin paint. Ani ani ani kubanga. Kati chief whip. <laughs> Bota chikola. Mm. Gwe nyinyi nyinyi wa weride muchi. kuba buvunanyizibwa abo secretary general party chechimu ne bano bani simanya alupo alupo wana submitting ewa mukamawe ah, ah ni mukugamba mugenda kusanga alupo hmm. ajana wone speech ezize mugenda kusanga nga alupo andi nenda andi lwachi lwachi aja kumala goge nenda ah e agenda bumwa kubanga nga amanyi ne bwana ne bwana abachamula mm temugenda kuloza mbalupagena kwesimba kwa president mm gundi abakubikola mm. gundi sekandi tayari mazeko miaka jakozeki mm. sekandi yasoma mukama we namutegera waliwo ekitabo kibakita the prince ya machevere kigamba never appear to be competing with your boss never appear and if you do toina you have no job kiba kitegeeza bwakuleka aba wedde kakati eh? walaba oli bwe yajanika mahogani Mm. natulanga ye naye wow nenda mbo nakola project mm. mbo baita what rice eh. ah, highland rice mm, eh mbo kati mbareso owe ngamba eh, eh. okagawaza abantu kati mbo yabe eh yajiranga bwa namuja bwati <laughs> natuka kati mbo nakulu munakola ne meeting eke uwe mbo naita abasirikala abaganda abaganda mbo watandika di okwogera n'abasirikale bange vice president ayogedde nabaki kakayo takkirizwa kali ya sekandi musajja ate obadde oyita wali ewuwe weona abasirikale balinga babiri twali tuyimiridde owa booda nga eh. booda takisi emukubye owa booda eh. najja natuyitako tamalagoogeamukwatako eh, <laughs> kakati yeki kati ye kabineti yammwe ye kabineti yamwai museveni ah, buli omu yamwa nze mbagaliza buli omu agenda alieko omwami kaija tubadde ku prime minister saba minister nabbanjaaeyajkuaeyayo hmm. obusobozi bwa nabbanja bwe buliwa <laughs> nange sibumanyi bamuŋami munokuvumaavuma netekate akuba teke kiwandi oyo omukyala nabbanja yaliko rdc eh. yasooka kubeera depute eh. naabeerako rdc eh. abaddeabakusigidde ekifaananyi nabbanja okumulonda hmm. Maya Museveni yatunulidde paalamenti mm. eyazze mm. theaquality yakulaze mutagiteeke nga seriously mm. paalamenti bweyali agitya yayina kiseka dr samson kiseka yita nga omutendeke bweyali agitya naaleeta nsibambi bweyali agitya yes naaleeta mbabazi Mm. bwebera eyakayakabwa inaita stabilizer mm. lugonda mm. buli omu gwawe ekitiibwa buli omu amutya tosamugwaku ki ne bwakulimuga animbye nayekatugenderaawo kakati yalabyenga palamenti eno egenda okubeera raude e- e- e- katugende eh, ah, raude naira joka ngaffe abatagende bajja kulowooza mutima mubyezi naye giraba ngaeri raude nakangiretera omuntu aizoga tonsiriwalirako ate akisobola nabbanja eh, eh, nedda eh, nabbanja mumuwaizo nedda ah, ah, mulindeko ah, nedda kukwata genda google omugugo linge yennyini ate bweyagamba mukama we museveni you have used us as spoons naye ngaakugamba nti newa omusala muvenize enrm yeyiika nagamba this government fengaba ekibale weve not benefited nze nabbanja namulabye kwen tv nga mm. responding to honorable semuju mm. yamugambye bamuweeyo akadde balabe obusobozi bwebuliantikati kati mm. ankubuulire osobola okuwa akadde minister of state eh? mm-hmm. ng'alina senior minister alina prime minister waggulu we alina president mm. kati nze ni deputy secretary gen fdc mm. ebinema nekweka munandala mafaaga eh? mamugaa ino my brother eh? kino sikigenda kikola ki kale olina atala bunafu bwange mukama wange nakola ki najja wapa president ne bw'oba gw'oli ku layini nkugambye yagenda okuduumira saidi ya gavumenti mu palamenti talina mukamawe mugundi mu operation za parliament mm. shes the boss but do you realize ne bwe yali badde nga shes an independent person eh. asobola okuwa ultimate statement yes, asobola eh, okukola eh, ultimate yes, eh, decision eh, anti kadi ankubule ekibuuzo eh, bwe kibeera ali mu parliament mm. prime minister tolagala let me consult mm-hmm. mirundi mm -hmm. esatu oba tolini charge ano prime minister mm. nebwekitegeeza sebwekitegeeza buyinza olina okuba nga olina obwongo Eh? Ah, ah, obudde agenda kuzikola naye nkugambye ogenda kukuba enduulu enduulu gomanyiti akagize omanyi waliwo ebintu byetugenze tugenderera wano tumanyira wano nti abantu basaagira muki nga bola bakazanyirizi bafuusi banabyabufuzi omuntu fena fena gwe tubadde tuyayanira ne tugamba nti no ye yalibadde saba minister rebecca mm. kadaga mm. oba oli awo mm. if she had mm. not declined mm. naye okimanyi nti no yatuuka ekiseera simanyi ka picture ako bakaalikinga kati ango omukulu alijo ali ku mmeeza noono mm. ali waneeno mm. alina waali mm. okiraba nga mm. everything is going on eh? mm. eh, ngolabya that there was a communication which said kati kino ngolobali museeke kati kino eh, ngolobali museeke yabwe ngolobali museeke kati nange kye nkubuziza kati kino nabbanja cannot ah, stand ah, on her back bone tayina mukamawe nenda joan kye gambye mm. nti mm. wano mu uganda tuli mu buwambe tulina ceo oh. mm-hmm. nanyini ki kampuni mm. bonna go bakolera mm-hmm. era ojjukira nga yakukyusa ku bakozi be mm. ngaomukozi omu ayagala ganira mu kifo kubaita mm-hmm. kadaaga ngasaba kumanyira eno kampuni siiyo e mm. fena tuginamu omukono aa ah, ah, siiyo e yange nzagaba ebifo najja nayambala esuti gyesirankuma museveni ngaayambadde oba yagigula miliyoni meka oba bagimupimirako najja nakola ki najja nga ruyali ngaanyumye ngakyagidde muki eh? eh. nakuma kaluka naavaawo nga musanyufu nagaa ndi musanyufu ino eh? namukola ki mulusoga natekako ki ndi musanyufu ino <laughs> n'ateekawo omusajja we namukolaksidi ah, <laughs> kakati bwe yagize bwati era ekubagamba eh? omanyi waliwo ebintu eza nti natudde wansi nzekka mm, kyonnakyekigambo si kitono lwakuba eh, abali mu mawulire ebigambo sebino yakoze mwabisekere nti abitute nga kikulu mm. naye omuntu obbagamba nga agenda kukola ttiimu ey'eggwanga n'agamba natudde ki natuka nagamba kyekyo lwaki nerabire ne mukwano gwange <laughs> omuntu gwakuleeteraaniwuliriza omuntu gwe yeerabidde nga wemubuuza wano ekampala naffe ababeera n'emisango nga tetumuwuliranga nako nga yaze okufuuka minisita wa justice and constitutional affairs wono waliwo baloya bwe tumanyi ba constitutional lawyers bwomanyi abalimire bwaga nti e gundi gwalese kubanga eh, omanye eh, kabineti erina okukola amawulire mm. agali positive ngaogifulumiza abasumiga ani gwalese nga miso ani gwalese wa trade olaba osiriseemu <laughs> nange simujjukira nange simujjukira <laughs> ani gwebalese wa trade ah. naawe okoze olaba ah, bajjukira ameria naye eyaze mu kyameria tomukola ki tomujjukira yese kakati bwe kubanga ah. yalibadagamba nti aha aba trade kali foreign affairs waki baliga nti awali ah, omusajja abadde ps oba mm. abadde ambassador okumana emyaka ki mm. bwegiti naye bakutte omuntu abadde amekomanda yes eh, abadde amekomanda mm. abadde ki gwebafudde ki gwafudde kakati ekyo kikulaga eh, mbu yeerabidde bwe yajjukiraga ha walobeke wange eh, kamuteeke wano kyova alanisa okwewozaako omanyi mbu ne yesu nombadde gamba nti mwayi museveni naye bwe yalabye nga ebintu byakwogerera hmm. ngaatambuza erimba ejjebbi nagamba mbu alinga yesu hmm. naye yesu fe bakola mu religious studies hmm. balatuga mission ye bantu kibeera ajiridde mhm. eh? era ajiridde abantu abawansi buli omu batafaako yesu teyajjanga gavana aa yajja kutambuza ki message nga yagitambuza mu ngeri enyangu mwm7 ali mu governance muziri kampuni zeyayogeddeko mm. nga ziri result oriented results mm. notubulira mwezi gundi ndiebbula lyemirimu bani abagenda otukulira ku mirimu tulina ebbanja mugenda dikola mutya ebyobulamu byaffe bigenda kubeera bitya akyenge wagenza okulaba abamuyambako ye muhanga nanifakawooya oyo naye agenda kuja bwati akuba ekigambo bwati obakiwe mudde eh, nga yagembwa ekyo kyakozeoyo oyo aliawo muzibu nnyo <laughs> mukyala muhanga yatunda embuzi nakulaki nagula guni nagula UBC yatunambuzize eh David Bahati eh musu aha David Bahati mm. oyabadde mukugu mukola ki mukufunya Uganda mabanja <laughs> eh eh oyabadde mukugena olwaraka mu parliament ngamba tugenda kola ki tugenda kwewulanga ata twewoze ki twewoze sente mwami keja nemukulya mabanja mulimu obukugu eh abadde mukugu mm. era bulalija tugewoze simayitirivu lyebbanja litulimu eryo eh, omwana ali mulubuto lero bambanja neyafudde olwaleero <laughs> babeera basiramu singa tubali musi abasiramu mm. bannange temumuziika soka asasula eki mm, ebbanja etayitulekera mm. ni tetukikoze eki tukikoze eki so be bantu bakoze eki yo bines gavumenti egyakoze eki so kati alonze yiye alonze emukolere age yalonze emikwano gye njagala tusimba wenyininyini esira pulezidenti okuvaayo n'agamba nti yalonze yalonze mikwano gye oba yatudde yekka ng'omuntu n'alonda kabineeti egenda okkulira oba ekkulira eggwanga eddamba jowani kitegeeza ki ku ggwanga nga uganda no ekikulu kati ku ggwanga nga uganda fena fena uh, president museveni tuamala dda omu kigambo kye kiri appropriate is a naked dictator mm. he has become so tyrannical mm. at, at broad daylight edagamba uh, um, mm. nakyemala yatambula obute siwekiknayenjagala okulaba m7 ngaatambula bute <laughs> ate ompaddeako nakyemala yatambula obute mm. so kakati wesanga nti nno bwotuuka ku eyo levo ebrodde light eh, tyronical leader mm. oba tokyalina shame mm. even when you have a sake mm. it's a puppet sake nti okutuula obwemu yes constitution emuwa obuyinza mm. as a president okutuula wansi nascrutinizing abantu banaddukanya nabo eh, omukulu kyeyayise vision ye mm. gyalina ku ggwanga mm. naye ate sirowooza nti nno ali obliged nnyo nnyo okuba engaginga naye out of katase ngaomuntu amanyi nti nno i have a team mm. gye nateekawo wetukubaganya ebirowoozo eh, okiraba two heads a better than one n'atula wansi ne seeki ye ngaera bwebadde ngaekola mm. nti mwagala kulonda sipiika mm. naye bakola idi nze mugende mu seeki seeke neesula ngaetunula ne bapaka we basalawo ne bagamba ne bakola gemu zonna zonna naye nga bakoze eki seeke sekenerwa nabwe zingirire okulonda ana nabera speaker mm. na ye sekenere merero okulonda ku kuba kuba candidates ba parliament mm. abakoze eki mm. abasibaganye so kat president bwabanga asalawo na tuke kisera nala bantino sekeye eri irrelevant mm. mu bintu ebimu ate mwe yalibadde agiprioritizingire ennyo kubanga naye emusambidde paasi mm. okusobola okulaba nti emurelivinga stress omu naddala akalulu aka speaker ne deputy mm. byamustressinga nnyo to the extent nti nasobola okujja n'atuula nawo akalulu n'akenoonyeza ate n'akekuumira hmm. ate n'akabala okitegeera mu mbeera efaanana bwetyo hmm. so okutuula yekka n'agamba nti i spent the entire night mm. nga ndrowinga listi eno mm. nga siina gwe nebuzaka i spent underground nze ndowooza nti no president the right hand heads ze teyababazemu magezi era bandibadde bagezi to sit back ne bareflectinga ku statement singa ezo okuvaayo nagamba nti no o oh, ne mukwano gwange nali ntinsoma listi eno nendaba awantu awo justice and mm. constitution affairs nga mm. wali blank abantu balowooza mbu yali erabidde katuntu <laughs> nekatulunga ali agamamusajja kanzukire agawo era mmanyi kati omuntu asinga eh. okukaaba essaawa zino bamwita budukatuntu kubanga yesimbawo kuwa empiki nekisanja mm. namugembe agenda fuuka katonda ejenu bwaba tafuuse mm. afuuka deputy bwaba alemeddwa ennyo mm. bwaki bwa justice so ne bwewali badde nga weerabidde mukwano gwo Eh? Eh, oh. eh, okiraba president nawe yalibadde nga yerabidde mukwano gwe mm. muteeka ku list mm. did he really have to come out on mm. national camera nokola such adminer statement eri bannauganda abasobola nti ogenda balondera abantu bemunadukanya nabo wea 45 million okiwulira naye gwe nogamba ne mukwano gwange gwe nabadde nerabidde naye mmaze nemujjukira okitegeera its like mwagenze mubak for me nemukola keeke yammwe all friends must share ate yabwe muba hmm. mba mumwerabidde mumuyite abooluganda abako n'ab'emikwano so hmm. you know i think such naked dictatorship must be osted <laughs> maya museveni eringa eringa gonde eh, ebintu ebiringa kutegekateeka mbaga hmm. era nti abantu boyita kuwerekera ogenda kukima mukyala onoonya mikwano gyoba obbiibo eh, n'ofuna onaaba n'akuweesa ekitiibwa <laughs> eh, kakati maya museveni aba muweesa ekitiibwa ndozaalo senga basebugwawo bakumweza kitiibwa mm. eh, naye akati wano mm. abooluganda bakuwo naye emikwano bannange kati ngaomwogezi bane nayiseeko wano jajja wuuno mm. nasituka ono muganda wange ono baaba wange ono omukwano gw'omugole kakati abe yakoze eki kyekintu kyabwe bwatyo bwalwaninga eggwanga kubanga abamanyi muli ku mpingu oluyale nga muli mu seeke ne mutalo zaininga kubanga omulimu gwabwe ki rol naye bw'aba nga rol esinga obukulu kakati naye mujja kugidifendinga hmm. mm-hmm. anti wanemakerere waliwowaliwopoetikopate wanemakerere bagita mugati pati bali abaana balina association yabwe bwe nzijja nsaba akalunganya kaija oye kaija oye nga bakwetolooza nga gundi beki ngajja beki oye beki oye nga joani ngajja joani oye joani oye bo ajja n'omugaali obaga nti bo bawagira mugaati eh. agwina gwomugaati mugaati eh, pati andiandigaita omugaati mugaati pati eh. kakadi aba mugaati pati kyova olaba omusajja abayisaamu amaaso mm. abajerega mm. abajevuna anti ze wengambe jo nchadaga anti abaseke bandi bade barizaininga bo bango oli mugati pati hey. mm. toina na chokola na yu an yes sana sa kurizaininga lati obo rizaininga eh abati basobola anti chejo lachi abadagamba kurizaininga mm. nange ne mugamba mm. ate mugati pati hey. Eh. bajirekewa hey. Eh. ochiraba so mm. our economy economy afa wetu kala mu uganda kati olomu na uganda mm. ruya ali ruddawo mwinga munaga mutfana talimu okujja ko kubera enslave nti abachala bote baba weleza <laughs> nti babere bachala no mm. bagenze kukolera the arch priest <laughs> mm. bagenze kukolera nachemalira mm. bagenze kuba banabwala bawereza ku mukolo babaita wete nakuzira mm. ashes mm. kakati bali ba ashes kunyumya kuwesa ki mekolo okukusanyusa mukulu kumubugwiriza mm. kumuweereza mm. naye tebazze kuweereza bakyala ki bannaabwe era togenda kulaba ewomen agenda bwekutta akati togenda kuwulira simanya gundi sende mugundi z'abakyala modi z'abakyala byoli wampa sebo wampa sebo nebala atuma okuvuma abakazi bagenda bakola ki okubavuma wampa sebo hey. Eh. wampe omusajja akyaddeko neewamwe najjayo omukazi n'awasaayo hey. Eh, anti bwati kuba mwai museveni ekyo kyeyakoze erolala kyeyakoze museko talina gwe yeebuuza mwai museveni ye ekigendwa kye wana dakati ngaekyokujja owekitiibwa sebugwa owekitiibwa sebugwa ogwolaba ewaffe abadde deputy president owekitiibwa mm. sebugwawo yali minisita wa kabaka owekitiibwa mm. sebugwawo abanga nazaala wa beene hmm. kakati ebyo byonna byeyagadde akwate e, omuntu oyo mwayi museveni anyumya nnyo okukunyunyuntamu hmm. aye munyunyuntemu amala akole ki akasukirage nti mulowooza mbu na bano babitiibwa nabo mbakola ki mbasobola walabe ekiyakoze abetikamya olwakabinyo nakuleta najja naleta mamamabira oyino yakyamuyinayokonedda nimukugambano that is bullshit omuntu yenna ayogera ekigambo ekifanana bwekityo okutegeera kwe kubeera nkwasseeka emmemba waki ekitegeezamuekyoendowooza yakijega webanga mbavodde agina yenna aba yaki wakijega otherwise singa tuli nabo omuntu waffe yali bade prime minister bokuwa ofiisi ekolaki etegerekeka naye bwokwata mukwata mutabale deputy president ne bajja namwa ofiisi yabwa state minister naye nyini nyini baba mukisiza ki levo kubanga singa tuyina gavumenti olwaleero mm. wekitibwa sebugo toyinza muwa state minister mm. mm. waki omuwa cabinet ministry nga yayina state gwagira ki gwagira naye akati okimemba state minister tebatula mu cabinet mm. so n'omukulu tebamulaba balinda bakama baabwe bajje babuulire bamubuulire nti omukulu yagambye yagambye bwati <laughs> so nti okumugjayo nekira kyebaleta okuba ekyo kubanga temukyesigaŋŋana mwami keija mukyala joyce mu interview namulabyayo mu interview emu ng'agamba nti fdc abamu fdc betubeera nabo ba traitors yakozesa akagambo ka traitors bali bankwe kati ye kyeyakoze ki kyekyamuviidi ko ganti ah, eh, kafuaa ah, kyeyakoze ah, ki kubanga <laughs> neda kubanga kati ye alinga muzaalisa oba muzadde hmm. ozadde omwana wo hmm. fdc mwana we hmm. mwana we eh? nojja nowabandoninga omwana wo oba olwokuba nga talina byakulya oba talina biki nogenda ewo wa neiba teri kibi kisinga ngaekyo ekyo kyekibi ekisinga okwabandoninga abantu bo okwabandoninga koozi fe tulowooza mbu koozi yagireseewo yatukolera bingi nnyo okuzimba kino ekibiina bingi nnyo sente ze obudde bwe influensi ekrauti ye n'agituwa netugikozesa ngaera olw aba joininga ekibiina nolaba owekitiibwa gyayinange kankoleki kanegate kakati abantu abo bagamba ki era obalese era kigamba kigandi era omwendo tabesi yatugamba muno utalo waluwa abakowa mm. kakati mubakowa yomukubo neri wakubaji yakoyedde yagenze omusajja nga ye abasajja abakazi abakozesa bwasuula twalina omusajja waffe nga azze okuwasa omukazi owasatu mu abataano bwe twali mu kyaki natugamba muzeeyikasasa agenda kuwasa omukubiriza abakristaayo buli omu yafuluma kyaki nagamba ono yanaatuulawo yakwata agurawoli agurawoli aliruddawa wini abadde ne betikamya betikamya aliruddawa ah, nakiwala aliruddawa abalaba akoze ki eh? kugamba akukumulamu omubisi kwanakiwala sikwewuunya mm. ah, sigenda ku disclosinga nnyo mm. but at least i know who solicited for her position yeyo as a minister eh. mm. nga kati ali no more eyamusolicitingira yes eh. kibadde kizibu nyo omusigazi e eh, anu no ane kali kyene mukugamba nenda mm. abwe ah, omanganyi n'omuntu yakunkwanira mm. bwaba takyali mukono nga nkugoba no aa ah, ah, yatukonekitinga <laughs> twetegezeko gwenyina okupanamu valyu naye kakati nedda ye ekigendererwa kye anyumirwa nnyo to disorganize eh kakati ne ate echo ye baye chova ne NRM tajikuziza nge kibina mm. NRM tali wonga pata mm. ye kintu kyatwalanga obukuru majege chovula mm. mu decision ene singo obunene ogiraba nga temuli mu input yabanna abali mu sec kato bato kuza pate fe waffe teri appointment twalonze honorable semujunga whip waffe parliament ne ade discussion mu rukiko olukuru baita working committee nerijja ne muneeke tugamba eh, walaa oli tetumwagala ah, ah, ono gwe tukolaki nemumu owuninga ka ne bwakola ensobi tugamba fenna eno nsobi yaffe kakati bano beyaleese bano bakkiriza n'okubakuba kubanga tebabateekamuki kakano nekyayagala ebibiina bireme kubeera strong obikuulamu abantu kanale n'abaana abalekayo nga bakola nga bambegaanti uh, kati kyeki ah, ah, kubanga opposition no opposition sikayija mm, mm. opposition sijo wano mm. opposition be bakyala ekumi n'omwenda abafa nga bazala buli nnaku be bantu abalina families ez'abantu abiri mu omu abattibwa buli lunaku be bantu abasiiba enjala miliyoni omwenda buli lunaku be bantu ebitundu enkaaga mu ebisatu ebitalina ki mirimu ekibayita ki opposition be bantu ababiddwako ettaka ezo ensonga nga zikyali nga nkulu nga weziri wano opposition tegwawo abajogerera bakyuka nezo ensonga nga zikyaliwo bw'oba oyagala okumalawo opposition you adress kayija byayogerako si kujjawo kayija aa ah, ah. nze bwonzija omulala ajja kujja atuule wano ate olusaabi ogenda okunsinga so kati gwovaawo kyege ye strago nesigala kati sogo ya castro ecuba bamala mutalo emyaka kikumi a hundred years nga balwana revolution yaabwe okutuuka kakati bagundi be basembayo bacastro ne bagituusa mu buyinza naye nga abala bajjanga nebafana ekibiina kyabamandera mm. kigenda okutuuka mu buyinza nga kimaze emyaka nsanvu mwena kiba kitegeeza pulezidenti waakyo yasooka mm. yafa naddako naafa naddako naafa kati abalala bakola ki bebatuuka naye nga lwaki bano baafa naye bano olwokuba nti bamanya nga kyebagoba ne basigala nga bagenda mu maaso so kati kyali mu kukola kigenda kuleeta buleetezi ggwanga ki buzibu nti bwagezaako n'avaako tewajja kubaawo gurupu zetengeredde zimu bantu bagundiivu basobola kutambuza ggwanga mu maaso omuntu ayagala eggwanga eribeere n'emirembe olwana okulaba nti singa akantu kabaawo nenvaako bano ne bagenda mu maaso n'abeera seefu ekyaleta somaliya obuzibu n'okulaba nti e, e, olutalo lukyaliwo mpaka olwaleero mm. balina president nga alinga mwamu seven bamwitaga siyad bare fred mash tumwinamu n'oluguudo e kampala bamwijjako mu kyenda mugumu nga tewaliwo gurupu yetegese balwanye mpaka kati kyovula tubadde nga tugezako ogizimba mm. naye bukati olaba buli bula ogizimba agezako bantu eh? era balina ebyetoga byabwe ki mm. walio gwe nadde ngamba nadenade ku platifoomu emu i think yesterday nga nti mm. ekibi nti ffe betwogerera batusiimisa ngalo abogerera mu m7 abasasula ki cash bwoba nze walobye enfiirwa mm. okubeera mu position sijja kuba na nyumba nungiekifo ekyo nakyo kaja kikugambe mm. netaaga enyumba mm. eh? banyina abaana betaaga okusoma balina ebyetaavu kati bwotanoonya bwoweyiyakolaki katulina abaana bangi ngaabagobye mu mayumba kati womusanga wamme ng'ate bambi talina wagenda kujja ssente kati mwami museveni alina gurupu egenda enoonya abantu abo eh? kati ona omusanga omwana we mulwadde eh? mwana mulwadde wona omuntu waffe gwe basanga mu ddwaliro kayihura n'akwata bilioni bbiri n'azikolaki n'azimuwa nti mwami museveni abantu abagula kubakozesa si kukolera ggwanga olugambi mwami kayihura alina omuntu omwe gwe yawa akasente yes yasanga muntu ng'ali mu ddwaliro ngaomwana mulwadde kati yalina kigatto we kati ngaamanyi ono eh? naye nga musajja waffe mugumu nnyo kati wamujanganamuga nti musajja wuno eh? nambuuza eh, gunda gunda olwaolutyabiki toyagala kunda toyagala kwogera nange kakaladdeanamuga nti ali wano bbiri bamukubye ebbiri abasajja abatambula ne sente nakwata miliyoni ezi kakati ono ogamba azigobe azikola ati nga neza bbiri tazikola ki tazina tazina so nti waliwo challenge ekibadde gamba nti mu nsi endala n'abanyanda baali baddayo e rwanda abanyarwanda abaali bawagira sitwaga eyo bagisonderanga ssente ne bayamba ku bali abagenzi okukola ki okulwana naye ffe apparently abawagizi abaffe basabi tubasabira eh, no tubasabira kaka ne bagaba buli omu abeere mugumu eh? oluusi balowoza wano wano osanga olinawo muganda wo nomugamba yesoko wenyambeko ku mwana ono soko nkole bwoto kati bwosanga omuntu nga talina oluusi bantu bamukwasizaako kubanga ekisooka bizinesi o tebajja zikiriza kubeerawo mm. tebajja kukiriza kufuna mulimu mm. teri kampany ngaeyagala mazima okukola eyinza kuwa kaija mulimu kwajaga eh, wadde kaija omulimu kitegeeza mikwano gyange gyonna gyenayina eh, nga ndi mukalus nesponsa wange yali asponsoringa program bonna bankubanga eh, obaleetedeki kakati oli eneme n'otamayambu yabikuteekamu kakati ate najja nga yaza okkununula bakebera akawunti zobalaba sente meka zoyina bakebera abaana ba gyebasoma baba batera kubanja bakebera abakubanja nebabateekamu jjiya wali omunnaffe bamuyita ozo yali e, franka kajiji gyali namubba akalwekisanja ekyasoma namubba akalwekisanja ekyokubiri kati musanja ekyokusatu abamututte ne batemamu ki constituency kajiji n'abeera eri biri kumi na mukaaga mm. ku nnaku lwokulonda ne basazamu akalulu wano mm. akoono akoozo kati franka mbw amala eri mm-hmm. asobole okujja eno okumega shuba mbwe yatawangula ne bakalonda nkalukakamaze okuyitawo mm-hmm. ne bamunyaga emisana teke namuganga nze ndi wano twaligenda mu palamenti mm. luyala ebintu bye byonna byonna n'abanga yeetunze najja namugobesa gyeyali akola mulumbye kampalawo namulumbesa gyakola yalina restaurant nagigazaawo kakati bw'ateeka omusango mu kooti bwe yatuwa kunaku lwogenda okuwoza ne bamukwata mbw abamubanja babanja kati nga mu kooti taliiyo ali mukomera ku musango omulala ne bakola jajiment ne bamusaako ebbanja ki mwaka nabera saka bwana hmm. kakati abala amuga nti omanyi bakayindo tafire mutusobola okuyamba hmm. luyaleka era atugamba munsonyiwe mukoze kyona kyemusobola okukola hmm. nekati embeera gyemulimu namwe temukyasobola kukola ki kuyamba naga nti ate nkitegeera nagamba kaŋŋende ndabe mu m7 alina abantu bangi abamukolera naye nga balio nayo nga bamumanyi yennyini yabateeka mu mbeera gye balimu nowanda kyova atasaana kubeebuza ngaakolaki kabineti ah, jowani nga tumaliriza okubajjamu omuntu opposition omukyalo omunene bwatyo kiraga kifaananyi ki eri saidi ya opposition oba ddibu kiri abakubyemu mmwe ngaaba opposition nze ndowooza opposition bagikubyemu eddibu ddene kubanga ne opposition naffe twagala okubeerako n'abakyala bagumivu abakyala bagundiivu nti bwe tubeera saidi eri bakajja abo ne basituka ne boogera netugamba abasajja boogezi boogedde kati abakyala bagamba ki mm. ate bwe tudde eno tulabe ne ku bakyala nga nabo bakoze eki naye gwoli bwanaaba nga yena cream de la cream atwala eri bakadaga bali eri kaswera mumba bali eri sinankabira bali eri nono naye kati agenze eri okiraba nti no cream de la cream uh, yenayina bwabanga agenze eri so mu position yeno liba dibu dene nnyo nevertheless nze ndowooza nti no bwabanga negyagenza asobola okupulayingirayo role eyokulending a hand to a fellow woman i just wish her well kejasibula abalebefe abalungi abatolao Ah, njagala kusibula abalabi phase yetuseemu ya struggle ffe tugita the final phase hmm. naye abazungu bagamba ti obudde businga kukwata nga bukya hmm. aye niwagamba theis light at the end of the tunnel hmm. tiwakwata niwatuuka niwakolaki wasinga obuzibu nti weetaaga obumalirivu bungi abaganda bagamba obwato bufa ki magoba wali omusajja dr besi yamutunyumiza nga bamwyitanga kikonyogo kanoonya nga kikonyogo oyo balinaye mu nsiko naye atoba naye emyaka etaano kiba ginatera okuggwako n'asaana egatta ku gavumenti waitayo emyezi mitono bane bakwata ki gavumenti yetuga kuba kyeri alowooza mbw agenze mu kwesiima kwamwe enyonyi nejjawo baalinga bannange nammwe mbeere nga kikonyo kanoonya nammwe muveeyo mufune ebiki ebirungi ebirungi mulee okubonaabona nibambi aba ali awo tanabinyumirwa mm. bano ne batuuka naga kati nkyayina mugaso ki mm. yetuga naziikibwa kikunyeku kanoonya mm. eh. eh. ah, no <laughs> so neda ano tabagamba kyeri ategeeza mbu yagamba mbu teri mufugu yagendako nga muganda ne bagamba yabadde mubi kakati nenga ayinayo ababi bamanyi nagamba kitegeeza mbu oli bulwafa ngaafuka mulungi mm. kadanaba nti ambu ah, ne mudini zaitategenda nyo mukyaki mm. bagamba nti omuntu bwafa mumwogereko ah, birungi abasiramu bagamba mbu bamalayika babeera bazze mm. nonya akalungi katono nnyo komanyi bwoba omanyi ebibi sirika kwolwo tokola ki toyogera so embeera gyetulimu nzibu yeetaaga obumalimu naye ngamba nnyo nammwe abawagira oludda lwaffe muleme kukoma bukomi kusaba muyambe ku balwanyi mm-hmm. mubaweereze ku mazzi mm. muweereze ku kyokulya mubuuze bagundi basola batya mm. bagundi bali batya abaana be bali batya ekisinga okuleetera abantu baffe okusala kugende wamwami museveni nze nkimanyi bangi n'abala abalio twogera nabo n'omusanga nga akubuuza mulimu tya ngaomulaki ng'akyalumwa ngaembeera gye yalimu n'osanga oli amabanja gaalimanye abaana be tebasoma talina waasula kanaba nga afuuse ekisekererwa kanaga manene benfirira bebaliwa abantu banyumira nnyo okuba tulaba nga tuli mu field naye tebafaayo bwe tubeera ne bw'obeera mu kkomera bolwana nabate be bajja teri gwolanaga nti aa omuntu yafubutusa eri ajja akubuuzeeko aa teri balinda lwovaayo atoddemu okoleki olwane ate nga babeera bawagira abasambi b'omupiira babafuuwa babera bawagira abayimbi babafuuwa babongeremu amaanyi n'owulira waliwo nibwetuyita ba promoters tumupromotinge eh, tumwongeremu akasente bwaba musambi agule engatto bwaba muyimbi agule ebyuma n'ekyo mbamwa mwagala ensi ennungi abalwanyi bammwe betaaga okuwulya nga nammwe gye muli bw'abanga ennyonta emuluma nga waliwoamuwa amazzi bajja kulwana luno otalo tujja kusobola okuluguza nange ndowooza kaija gwe nyongereza kw ekyo ekisembyeyo other than okuloza nti no abali mu field abalwanyi ate webalina sente nyingi ennyo ezobbawa si bwe kiri reason why ki we fall pray to you know uh, e, biri ebisikiriza ebiri saidi eri mu nrm uh, nti bo eh? bwonaojjanga ennyo nti ekuluma nga bagamba cupa y'amazzi kolaki yiino so bo bamanyi ofacitatinga abalwanyi baabwe so kati naffe eno abaagala okulaba ensinga ekyuka mwongere kubuza nkaijjanga oyo nga yetaaga amafuta mu motoka gamuwe nga bwoba ngaosobola okola ki eh, gamuwe ate naye asobole okwongerayo olugendo lwe olwokugenda waliwo yansanga nga ensise kaije motoka yensika basibudde alakebeki joan <laughs> kurakarichi vidia uganda akumata kumira mpeera mwerabe ah.